mi ò fẹ́ rí egbòogi olóró àti ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan mọ́ lógún Abíọ́dún ló pàṣẹ bẹ́ẹ̀ bí àsìkò kan bá wà tí ọmọ ọba Dàpọ̀ Abíọ́dún tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn koro ojú gidigidi tí kò sì sí ẹ̀rín lẹ́nu ọkùnrin náà rárá àsìkò yìí ni o látàrí bí ọkùnrin náà ṣe fọnná sójú tó sì pàṣẹ fáwọn agbófinró pé kí wọ́n ṣe gbogbo ohun tí wọ́n bá lè ṣe láti kásẹ̀ àwọn tó ń ṣokòwò àtàwọn tó ń lo egbòogi olóró nípínlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ló lóun ò tiẹ̀ fẹ́ rí ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan mọ́ nípínlẹ̀ ogun abiodun pàṣẹ yìí lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ọ̀gá àgbà tuntun fún iléeṣẹ́ ààbò ara ẹni làbò òlú Nigerian Security and Civil Defence Corps NSCDC ìyẹn civil defence ọ̀gbẹ́ni David Ọ̀jẹ́lábí àti ti ẹ̀ka iléeṣẹ́ tó ń gbógun ti okòwò ìlò àti gbígbé egbòogi olóró National Drug Law Enforcement Agency NDLEA abilékọ ìbíbá òdílì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá sípínlẹ̀ náà lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ kẹfà oṣù karùn-ún tá a wà yìí lọ́fíìsì rẹ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá tuntun fún ìpínlẹ̀ Ògùn CP Ọlárìnwájú Yọ̀mí Ọládìméjì náà wà níbi àbẹ̀wò ọ̀hún àmọ́ ní pàtó gómìnà Abíọ́dún ní inú òun yóò dùn bí àwọn agbófinró wọ̀nyí àtàwọn ọmọọṣẹ́ wọn bá lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn láti agbègbè Ṣàgámù níjọba ìbílẹ̀ Ṣàgámù àti gbogbo àyíká rẹ̀ ó ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn àtàwọn tí ò níṣẹ́ méjì ju okòòwò egbòogi olóró lọ ti fẹ́ sọ agbègbè náà di ojúkò ìwà arúfin wọn nípínlẹ̀ Ògùn Abíọ́dún ni èmi fúnra mi ti dọ́gbọ́n lọ sáwọn ibi tí wọ́n ti ń ta egbòogi olóró lọ́wọ́ àṣálẹ́ níṣe ni wọ́n ń ṣe yàlàyòlò níbẹ̀ láì bẹ̀rù ẹnikẹ́ni mo ń fi àsìkò yí pé ẹ̀yin NDLEA àti civil defence ṣàkíyèsí nípa ẹ̀ pé kẹ́ ẹ dìídì lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́n gbogbo ibùba okòwò burúkú wọn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọ gbogbo Ṣàgámù àti àyíká rẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ àwọn elégbòogi olóró àwọn tí wọ́n ń tà á àwọn tí wọ́n ń rà á àtàwọn tí wọ́n ń mú tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó dájú pé àwọn olùgbé Ṣàgámù yóò lè sun oorun àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ lábẹ́ òrùlé wọn ìpèníjà míì ta tún ní ní ti ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn a sì ti gbáradì láti bá wọn wọ̀yá ìjà gidi ìpínlẹ̀ Ògùn ní olúùlú ètò ẹ̀kọ́ iléeṣẹ́ ńláńlá àti ibùjókòó ẹ̀sìn lórílẹ̀‐èdè yìí a ò ní í gbà kí àwọn jàǹdùkú da omi àlàáfíà ìlú wa rú gómìnà náà ní inú òun dùn pé àwọn lọ́gàlọ́gà agbófinró tí wọ́n máa ń gbé wá sípínlẹ̀ náà máa ń jẹ́ àwọn tó ti ní ìrírí dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ wọn ó sì rọ̀ wọ́n láti lo ìmọ̀ àti ìrírí wọn yìí láti mú ààbò àti ìfọ̀kànbalẹ̀ wá fáwọn èèyàn rẹ̀ kí kálukú lè máa lọ sẹ́nu iṣẹ́ oúnjẹ òòjọ́ àti káràkátà rẹ̀ láìsí ìfòyà kankan lópin ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn àlejò rẹ̀ ọ̀hún fi gómìnà lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn yóò ṣiṣẹ́ náà bí iṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ gànfẹ́ àtàwọn tó ń ṣẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ tí ò bófin mu làwọn máa lé tèfètèfè. Faith Adébọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn aláròye online